تمرین شماره هفت رقص گام و پاها با هم رو به ظرفشویی بایستید با دو دست لبه ظرفشویی را نگه دارید با یکی از پاها به دو طرف چپ و راست گام بردارید برگردید یک گام به عقب یک گام به جلو برگردید حالا همین کار را با پای دیگر انجام دهید همین الگو را دو تا سه بار تکرار کنید حالا با یک پا بعد با پای دیگر در همه نقاط پیرامونتان گام بردارید. این کار را دو یا سه بار با هر یک از پاها تکرار کنید. بعد پاها را از هم باز کنید و دوباره کنار هم بگذارید. نگه دارید. دوباره پاها را از هم باز کنید. دوباره کنار هم نگه دارید. استراحت کنید. آیا این فعالیت خیلی آسان بود؟ به تدریج این فعالیت را تا حد اکثر 15 بار با هر یک از پاها افزایش دهید. تبریک این بود تمام فعالیت های روزمره سطح دو انجام هر روزه این فعالیت ها کمک خواهد کرد تا سالمتر، قویتر و مستقل بمانید.